Index et auriculaire levé, le signe des cornes du diable. s'appellera Seth, chez d'autres Mara, Lucifer ou Mephisto. Les noms, les visages diffèrent, mais le principe reste le même. Et toujours un être de lumière les combat. Un être de lumière. Un humain d'essence divine pour combattre le mal. Habitué à être Jésus ou bien tu veux toujours qu'on change de rôle Va des rétro, reste où tu es, Judas